өмір э, сынағы екінші бөлім ауруханада сөйлеуге шамасы келмей жатқан ерасылды өлтірмекші болып келген берікті мейірбике байқап қалады ол жалмажан сыртқа шығып үлгерді ауруханада бір ай бойы емделіп шыққан ерасылды нағашы апасы үйіне келіп қарайтын болды анасының темір торға он жылға тартылған естіген ерасыл бір апта бойы мына сабаққа да бармай тамақтан бас тартып жатты оны көрген нағашы апасы бүгінде оның қасына тамағын алып келді балапаным сенің бұлай аш ішпей жатқаныңды анаң естісе ол да астан бас тартады емес пе анаң сені уайымдап ауырып қалады ғой деп жылап жіберді осы кезде ерасыл апасының қолындағы ыдысты алып екі үш түйір тағамды түртіп алды қуанған әжесі ас болсын жей ғой деп басынан сипады осы кезден бастап ерасыл ойына күш жинады анасы үшін білім алып өскенде әділ сот орындаушысы боламын деп өзіне уәде берді күн түн демей сабағын оқып үздік бағалар алды уақыт өте келе мектепішілік олимпиадаларға қатысты одан бас жүлдені алған ерасыл аудан ауданнан облысқа жол тартпақшы болып дайындалып жатыр түстен кейін қосымша сабаққа келе жатқан ол жолда кездейсоқ берікке жолып қалды алдынан шығып қалған беріктен артқа қарай қашып келеді артына қарап қарап қашып бұрылыстан шыға келген ерасыл байқаусызда көліктің алдынан жүгіріп шықты көлік жүргізушісі тежегішті басып үлгере алмады бірнеше аунап барып анадай жерге құлаған ерасылды көліктен түскен жүргізуші ауруханаға жеткізді біршама қан жоғалтқан баланы дәрігерлер жансақтау бөліміне алып кірді қобалжып сыртта күтіп тұрған жүргізушіге мейірбике келді де сіз науқасқа кім боласыз деп сұрады мен оны танымаймын ол көлігімнің алдынан жүгіріп шыға келді мен көлікті тоқтата алмай қалдым әлдекімнен қашып келе жатса керек деп оның сөмкесіне мектептің аты мен ерасылдың аты жөні жазылған дәптерді көрсетті мейірбике сол мекенжайдағы мектепке хабар берді осылай нағашы әжесі де хабардар болды жүрегі зуылдап қолына ерасылдың құжаттарын алып нағашы әжесі де ауруханаға жетті оны жансақтау бөліміне алып кіргенін әлгі көлік жүргізушісі айтты әжесі таксисттен мән жайды сұрады жүргізуші мейірбикеге айтқан сөздерін қайталап айтқанда әжесі оның артына беріктің түскенін іштей сезді бұл уақытта полиция қызметкері келіп жүргізушіні әкетіп бара жатқанда әжесі оларға мен немеремнің артына кім түскенін білемін деп айтты олар әжейдің сипаттауы бойынша суретін салып берікті іздеуге шықты алайда берік ерасылды көлік қаққанын көрді де сол жердегі талдың артында тығылып тұрып оны алып кеткен соң ғана шығып ауылдан біраз уақытқа кетіп қалды ауылды түгел іздеп барлап таппаған соң сот та кейінге шегеріліп қалды алайда көп уақыт тайраңдап жүре алмады бүкіл қала бойынша іздеуге алынған оны ұстап алды оның үкімін шығарған сот орындаушысы оны бас бостандығынан айырды ерасыл да ауруханадан 10 күн бойы жатып шықты дегенмен ол облыстық олимпиадаға кешігіп қалды сонда да берілмей келесі жылға дейін тынымсыз дайындық үстінде болды арасында әжесімен бірге анасына да келіп тұрады анасының түрмедегі жүдеу түрін көрген бала іштей жүрегі ауырса да алға қарай ұмтыла берді осылай тоғыз жастағы ерасылдың тағдыры өте шықты бүгін міне он жасқа келіп жетті мектепте облыстық олимпиадаға қатысты бас жүлде алды көп ұзамай тағы да сағы себебі әжесі өмірден озды ауылдағы бірен саран көрші қолаң мен баласы яғни нағашы тағасы келіп әжесін соңғы сапарына шығарып салды нағашы ағасы сәкен оны өз қамқорлығына алмақшы болып оны қалаға алып кетті қаладағы бейтаныс адамдар бейтаныс өмір бейтаныс мектеп пен сыныптастар ерасыл үшін жат орта еді мектепте сабақ үлгерімі төмендеп кетті ал үйде сәкеннің әйелі әлия ерасылды мүлдем жақтырмады сәкен қара жұмыс істейтін адам екі баласы бар пәтер жалдап тұрады әлия ерасылға өзіміз әрең дегенде күн көріп отырғанда сен де басыма бәле болдың ғой тым болмаса жеген тамағыңды ақта деп оған үйдегі жұмысты тапсырып қойды қатыгездік танытып баланың басынан сипаудың орнына тек дүрсе қойып сөйлейтін әлия кейде шер тамағын да бермей қоятын шығарған сәкен оның біреуінен де хабары жоқ болатын таң атысымен кетіп күн батқанда келетін мектепте сабағы төмендеп кеткенін айтып хабарласқан мұғаліммен сөйлескен әлия сенің сабағыңа қарап бас қатыратын болдым ғой жетпегені қане әкел сабағыңды деді ерасыл кітаптарын алып оның жанына жайғасты ол оқы деп кітапты алдына лақтырып жіберді ерасыл алып оқи бастағаны сол ой жетесіз неме әлі отырсың ба деп оның басынан кітаппен қойып қалды да есебіңді шығар тым болмаса деп алдына математика кітапты қойды екі үш жерде қателескен кезде қолын жүзігінің көзі бар тұсымен тағы ұрды осылай ұрып сабақ оқытпақшы болған әлия оны біресе басынан біресе қолынан ұрып ақырында көзіме көрінбей құрып кет жар сенің сабағыңды дайындалдырып отырған мен ақмақпын деп оны базарға жетектеп әкелді сабақ оқымасаң онда осы жерде тұрып қайыр сұрап ақша тап өз тамағыңды өзің тап кешке алып кетемін байқа ақшаны жаратып қойма деп өзі кетіп қалды ерасыл бір бұрышта тұрып айналасына жалтаңдап қарай берді бар ойы қайтып келіп алып кететін шығар деп үміттенді бірақ ол келмеді айналасына қарап жалтаңдап тұрған оны тұрған адамдар жаны ашып тиын тебен тастай бастады түскі асын ішпеген ол жанынан самса деп дауыстап өтіп жатқан апайдан бір самса алып жеді осыдан кейін оған ешкім тиын бермеді кеш болды әлия да келді оның қолындағы азын аулақ тиынды көрген әлия ашуға булықты сен не бағанадан бері тапқан ақшаң осы болды ма әлде ақшаны жеп қойдың ба деген әлияға жауап бергісі келген ерасылды ол тыңдамады егер сені қазір үйге апармасам сені іздейді деді де оны үйге алып қайтты жолда оған егер осыны тағаңа жеткізетін болсаң жаныңды шығарамын тіліңді кесіп аламын тура деп ұрсып қояды үйіне келсе күйеуі келіп қалыпты сендер қайда жүрсіңдер деген оған әлия біз серуендеп келдік солай ғой балақай иә деп оны өзіне тартып басынан сипап қойды әйелінің сөзіне сенген күйеуі қуанып ой менің сүйікті жиенім қаланы көріп серуендеп жүрген екен ғой деп оны құшақтады осылай оңай құтылғанына қуанған әлия іштей уф деп мен кешкі асқа кірсейін, деді де ас бөлмесіне кіріп кетті кешкі ас үстінде де еразылға жылы қабақ танытып балақай тамақтан жей ғой әбден шаршадың ғой деп екі жүзділік танытты әлияның бұл істерін сөздерін көріп естіген күйеуі де оған жаным алла сен сияқты жарды нәсіп еткеніне қуанам, жиенімді жақсы көріп қамқор болғаныңа қуаныштымын деп оны құшақтап шекесінен сүйді ертесіне ерасылды сабаққа жібермей ерте жетектеп базарға алып келе жатқан әлияға жіберіңізші өтініш мен барғым келмейді мен енді сабағыма өзім қараймын бұрынғыдай жақсы оқып олимпиадаға барып жеңіп келемін сізді ренжітпеймін не істесе десеңіз де істеймін тіпті тамақты да пісірейін тек қана мен ол жерге апармаңызшы мен қайыр сұрағым келмейді деген ерасыл жылап жалынып келеді ал әлия болса қайдағы олимпиада армандама мен бұл мүмкіндікті жіберіп алғым келмейді жаңа не дедің тамақты кешке келгенде жасайсың ал қазір үніңді өшіріп жүр деп оны қолынан қысып жетектеп келеді барғым келмейді өтінемін деген ерасыл жүрмей жолда тұрып алды әлия оның бетінен салып қалды да саған барғың келеді ме келмейтін ме деген жоқпын есірме жүр соңымнан деді де оны күшпен алып келе жатыр шарасыз ерасыл артынан еріп келеді міне кешегі жерге де келіп қалды әлия қолынан бір үзім нан мен ыдысқа құйылған суды ұстатты да осы нанды же ештеңе алма аштан өлмейсің ақшаны кешке маған бересің деп өзі кетіп қалды ерасыл үндемей жерге отырып жылай бастады оны өтіп жатқандар жылағанын көріп қалтасына ірі ақшалардан салып кетіп жатыр түске қарай қарны ашып нанын жеп алды кеш болды әлия келді. қане қанша бар деп қолын созды ерасыл қалтасындағы жиналған ақшаны санап жадырап кетті жарайсың осы райыңнан тайма деген ол қуанып оның басынан сипап қойды ерасыл да қуанып жеңге ертең келмей ақ қойсам болады ғой иә осы ақша жетеді ғой иә деген не әлия дереу қата бұрынғыдай қатулы түрде сенің есің дұрыс па естімейтін болайын енді деді қайтарында базардан ерасылға аяп берген жұрттың садақасына берген ақшасына ол үйіне кешкі ас болсын деп бірталай нәрсе алады дастарханды жайнатып қойған әлияға күйеуі риза болып бір жағынан өзінің ақша тастап кетпегенін есіне түсіп дастарханды жайнатып жіберіпсің бірақ мұнша нәрсені алатын ақшаны қайдан таптың деді әлия ренжіген сыңайтанып неге осындай сұрақ қойып көңіл күй түсіресің алдыңа қойған асты жей берсей әлде ұнамады ма деді жоға ренжімеші жарайды бәрі жақсы деді күйеуі осылай бірде сабаққа жіберіп бірде жібермей отырды уақыт та өте шықты ерасыл бүгін 14 жасқа да келіп жетті осы күнге дейін ол жеңгесінен қорқып қайыршылық жасап келді бүгін ол бір шешімге келді бар жинаған ақшасын алды да ауылына тартып тұрды оны әлия іздеп таба алмады екі күн өткен соң тағасы ауылға кетіп қалды ма деп үйіне келді ерасылды көріп қуанып кеткен нағашысы оны өзімен ертіп кетпекші болды бірақ ерасыл көнбеді мен өсіп қалдым енді өз күнімді көре аламын үйіме еге боламын деп жауап берді жалғасы бар